天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座。女性キャラの中でもヒロインキャラとモブキャラがいて、ヒロインを魅力的に描きたい男性絵師さんはとても多いのですが、男性だからこそ気づけない女性の姿勢に関してお話ししたいなと思います。例えば、ラノベのヒロインキャラがどうしてあんなに目立って見えるのかわからない方は特に最後まで見ていただけると謎が解けるかなと思います。 ちなみに女性やグラビアアイドルなどの写真を参考にされている方は女性の姿勢の取り方が分かっていて自然にかけている方が多いです女性の姿勢の取り方とは何なのかクリスタの 3D デッサン人形を使って解説します素材パレットから 3D 体型 3D デッサン人形バージョン2の女性をキャンバスかレイヤーパレットにドラッグして読み込みます。ツールプロパティの体型変更で等身を 6から6.5にします。胴体が頭2つ分くらいのバランスが女性キャラの黄金比として使われることが多いそうです。下に並んでいるアイコンのカメラアングルをプリセットから選択で斜め向きを選びます。比較のためにもう1体同じモデルを読み込んでおきましょう。3D モデルレイヤーを選択状態で読み込むと自動で同じ向きで読み込めます。 同心バランスだけ調整してください。今読み込んだ 3D レイヤーを非表示にします。デフォルトの姿勢は一見よく見えますが、実はこの姿勢、モブキャラ姿勢なんです。モブキャラ姿勢は楽な姿勢で、見た目に全くこだわらない姿勢です。ヒロイン姿勢とは、モデル姿勢でよく見られたいところを強調する姿勢になります。つまり 3D モデルもヒロイン姿勢に調整する必要があるということです。まず、ヒップの位置を高く見せたいので、 ヒップを上に上げるイメージで骨盤を傾斜させます。骨盤のあたりをクリックして前傾姿勢にします。次にバストを形よく大きく見せたいので胸を張ります。胸の下のパーツをクリックしてのけぞらせます。かなりのけぞらせてしまって大丈夫です。顎を引いて上目遣いが決め顔です。首を選択し前傾させます。 太もものあたりを選択して少し前に出しましょう。腕の調整は省きます。モブ姿勢と見比べてみましょう。胴体と首の姿勢を調整しただけで見え方が大きく変わったとお分かりいただけたかなと思います。 イラストだと以前描いたトラドラのタイガちゃんが胸を張ってヒップが上に向いた状態で分かりやすいかなと思います。3D モデルを使って描いていません。使わなくてもよりよく見せたい姿勢がどんなものであるかが分かっていれば自分で当たりを取る場合でも簡単に魅力的な姿勢を描くことができます。ぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございます。お絵かきに正解はありません。どんどんアレンジを加えたり 自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいねそれではお疲れ様でした